Тетя нихуя крупный не хочет. Возле речки крупнее чубак был. Подъездки клевали. Сейчас, ребята, попробую таким любимым способом моим. На джиголовку одеваешь 18-граммовая, что ли, или 10. Одеваешь пискаря, либо гальяна и твистер, чтоб не сваливался. И начинаешь как на блесну рыбачить. Попробуем, может щучка возьмется. Это все-таки живок. Ху его знает, есть она тут или нет, щука. Надо на озерке пробовать, на гидронамыве. Можно вот так попробовать. Просто как водилку кидаешь. Вот так. Даешь утонуть, поднимаешь. Утонуть, Поднимаешь. так играешься частенько у меня так щука ловится если она есть то она должна прийти как жерлица ребята работает такая хуйня Ебать, глубина тут метр. По дну даешь постучать ей. Ладно. Пробуем кидать. Кинули, даем утонуть и тянем. Тянем, тянем. Не знаю, речка незнакомая, в каком месте должно быть щука, не знаю. Видите, еще не утонул. Вот сейчас до дна достало. Сейчас он туда к кусту попробую ебануть. Вот там клюет у меня. Блять, клюет, ребятки, чебак нахуй. видите, поплавок аж исчез. Сейчас тянем его вот так. А, пискарь. Пискарь. Нихуево. Пискарей сейчас наловлю для спиннинга. Заебись будет. В это время берем спиннинг, чуть-чуть подматываем его и закидываем. А, ёб твою мать. Ничего, ништяк. Вытащили. <laughs> скорость надо слабо сделать. Но в итоге вся рыба должна в эту точку стянуться. Потому что я притягиваю же малька сюда. И вот так тащим. Вот опять у нас клюет пескарь, походу. Сейчас так дадим спиннингу отдохнуть. Сука, хуй. Да. Что-то у меня на удочку тикать начало. О, платвенок. Ах ты, бляха-муха. Кто-то сошел. Чебачок, наверное. Плотвец. Такие вот плотвинки клюют на чертале, на реке. Блять. Пискарь ебаный. Сейчас, походу, у меня телефон зазвонит. Мне икнулось. Не хочет нихуя. Попался, блядь. Ну, глубина слабая. В смысле большая. А на самом деле тут глубина маленькая. Поклевку не вовремя заметил. Да даже и не было поклевки, просто решил перекинуть. ёбаный пискарь. Даже Ёж, ребят. Нихуя что-то ребятишки не клюет. Надо было возле реки рыбачить. О, что-то дергает. Пискарек, что ли? Нихуя. Кто-то взялся. Окунь. Окунь, ребята. Окушок. Ребятки. Взялся окунечек. При том, при всем, только закинул туда. Может, глазок ему одеть? И вон и глаз одеть. Ну-ка, давай сюда свой глазик. ладно хуй с ним не смогу я наверное это вот так сделаем и вот так вот так я делал просто проводил Ой, блядь, у нас вот такая хуйня получилась. Некрасивая с червяком. Сейчас сюда опять вот так подойдем. И вот так. Хуекс. Вот сюда. И с проводочкой. Что-то опять. Наверное, ребята там один стоял. Вот. Так себе окунек. Не хочет что-то нихуя клевать. Есть. Чебак, стоять. Чебак, стоять. Тебя-то я и ждал на жерличку. На жерличку я тебя и ждал. Мой красавчик. Ай да. Угу. как же ж... ребятки как-то это делается вот так что ли блять так вот по моему это делается просовываешь ему в рот такую хуйню правда надо аккуратненько и быстренько чтобы он не задохнулся хоп, чик. Потом вот это вот здесь вот так. Вот так. О, еще кто-то клюет.